Всем привет! Сегодня на примере одной насадки покажу варианты ее использования. Это насадка для розы. Здесь расстояние примерно сантиметр прорезь. Она у меня идет из набора 24 штуки, поэтому номера у нее нет. Заказывала на сайте Алиэкспресс.